与你相伴随，合配对痴心许。心爱你要用心去，错过了空泪水。愿你知难，若错过芳心碎。 感应几趣。求爱侣结合一对，永远相伴随，爱侣相伴随，莫放过春光去。 相伴随，我与你相伴随，莫错过真心去。寻爱侣要用心去，错过了空泪水。愿你知。合配对方心醉， 花应记取，求爱侣结合一对，永远相伴随，爱侣相伴随，莫放过春光